háblame desde adentro, háblame desde adentro, háblame desde adentro, háblame desde adentro. Háblame de lo que tú sientes, háblame de lo que necesitas, pero no repitas lo que dices que dice tu familia, ni tu padre, ni tu madre, tampoco el profesor. Lo que diga el sacerdote, lo que digan policías o políticos. Ni siquiera el presidente. A mí no me interesa ¿Y, por qué no te interesa? Ninguno de ellos son tú y tú por ti, de por sí, ya eres de gran valor. No necesitas permisos, no necesitas disculparte, no necesitas autorización, lo único que necesitas es a ti. universo entero impreso en el ADN. De nada sirve el miedo, de nada sirve la mentira, de nada sirve la seguridad. Solamente tu sentir importa, todo está en ti. Lo sabe tú en la sangre, el universo entero impreso en el ADN. Lo único válido es tu sentir, lo únicamente bueno es tu vibrar, lo único sano es tu amor. Ocúpate de la necesidad de amar todo está en ti. Lo sabe tu alma, lo llevas en la sangre, el universo entero impreso en el ADN. Háblame de lo que tú sientes. Háblame de lo que necesitas, mas no me digas lo que dice la gente. Si tu Padre ha permitido que fluya la vida a través de ti, si tu Madre ha favorecido que se active el alma en cada acto, si el profesor ha estimulado tus dones y talentos para ser auténtico, si quien gobierna ha respetado la genuina esencia para ser completo el sacerdote ni el policía importan, solo tu potencialidad. El amor se expande como pájaro que vuela libre con las alas de la verdad. La sabe tú. en la sangre. El universo entero impreso en el ADN. Gracias a tu Padre eres ser humano que se conecta Gracias a tu madre eres persona que se comunica, eres ciudadano, la mayor expresión del espacio y el tiempo. Eso es motivo de alegría y de bienestar general. Lo sabe tu alma, lo llevas en la sangre. sabe tu alma, no en la sangre.